राजेश हमालको जन्मदिन प्राय सधैँ नै विशेष हुने गर्छ यसपटकको जन्मदिनलाई महानायक हमालले अझ विशेष बनाएका छन् हिजो बुधबार परेको आफ्नो जन्मदिनको दिन हमालले झन्डै आधा दर्जन बढी केक काटेका छन् तीमध्ये सबैभन्दा विशेष र चर्चामा रह्यो हालै निर्माण सम्पन्न धरहरा बार्दलीको केक कटाई हमालले धरहराबाट वरिपरिको दृश्यावलोकनका लागि बिसौँ तलामा बनाइएको बार्दलीमा केक काटेका हुन् महानायक हमालले धरहरा निर्माणका लागि दिनरात काम गरिरहेका मजदुरहरूको हौसला बढाउने उद्देश्यले आफ्नो जन्मदिनमा धरहरामा केक काटेको जनाएका छन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न नसकिरहेको समयमा नायक राजेश हमालको प्रवेश भएको थियो उसो त हमालले चलचित्र भाग्यरेखामा पनि काम गरेका थिए तर त्यो चलचित्रबाट उनी बाहिरिए त्यसैले उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र युगदेखि युगसम्म हो यो चलचित्रमा काम गरिसकेपछि हमालले कहिले पनि करियरलाई फर्केर हेर्नु परेन चलचित्र क्षेत्रमा लागेपछि खासै विवादमा नआएका बौद्धिक हरेक विषयमा तार्किक कुरा राख्न सक्ने क्षमताकै कारण राजेश हमाल हरेक वर्गका दर्शकमाझ लोकप्रिय छन् नेपाली चलचित्रमा सर्वाधिक क्रेज बनाएका महानायक राजेश हमाललाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना